हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का कुछ डेटा रखा हुआ है ये देख सकते हैं अब इस पर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और एक शॉर्टकट की मेरे साथ बोलते चलिए अल्ट एच बी ए तो ये पूरा बॉर्डर लग जाता है आप देख सकते हैं दूसरा शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं अगर आप फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो आप प्रेस कीजिए अल्ट फिर डी फिर एफ फिर एफ जैसे ही alt D F F press करेंगे जैसे ही alt D F F press किया तो आपने देखा कि ये फिल्टर लग गया है अब यहाँ से हम कुछ फिल्टर कर लेते हैं लाइक यहाँ पर जाते हैं कुछ नाम को हम फिल्टर कर लेते हैं ठीक है ये फिल्टर कर लिया अब हमें करना क्या है हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिक्स तो इसी का मार्क्स चाहिए और यही पूरा चाहिए हमें फिल्टर डेटा तो आप क्या करते हैं सीधा सीधा इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर चाहिए जहाँ पर भी चाहिए तो वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो प्रॉब्लम ये आ गई कि केवल 75 आया हुआ है बाकी सब तो गायब हो गया तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ और हो सकता है कि ये भी आपके काम आए तो यहाँ पर आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले सेल को भी इधर भी जो आपका कॉलम है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेम डेटा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा आई होप की बात समझ में आई होगी ये शॉर्टकट ट्रिक ठीक है